Astăzi este despre a stinge. De fapt, este despre a ne stinge. Mai că n-am cum să vorbesc despre asta. Sunt înainte la repetițiile în spectacolului Nestins al Mișei Șerban și Vladimir Albu. Este un spectacol genial de miș pe tine. Nu știu cum să vorbesc mai încet, că mă, mă ascund de ei aici. A stinge este a opri un foc. A, a ne stinge, cred că este a întreține toată viața dragostea din sufletul tău către orice, către o frunză, către un copil, către un bărbat, către, deci, un, mm, către oricine. <clears throat> Îți doresc să nu se stingă niciodată dragostea din sufletul tău. Te invit la spectacol, ceau!